kukukwala chi bobi waini tasana kaya nabo aa aa mm. tasana kaya nabo ye bobi waini ategeri nti azanya kari yuki katibane batose you better go with it nanyi ni kakomo kwa kasaba toka ayana ekibiina bakiteeka ku kyene bagamba nti abange muyimiridde ku lwazi oba muyimiridde ku mugongo gwa mbuvubu bano ba bobi wine eh, abantu hmm. bobi wine yabadde amanyi kubanga nabagambi hmm. nti abasiramu nga batudde tugeze sheke bobi wine sheke ono mwogezi yani ah, ah, ono omwogezi ono mugundi yabwe mukibinasheke kyomulala awo babatuddebabadi kupirawo wabwe bali abasiramu hmm. akavuka akekyekyo nekasulamu ekikoto kyembizi bakolaki mubuka obu bayiwa muyiwe chechiri mupipo pao e, eh, na sheki senyo nya atrude e. Eh. sheki senta wa atrude e. Eh. sheki nyanza atrude e. e. e. akana kabanda atrude akana akeche ejo nakalite chukodo e. wakati kusowani kutukurutukuru sinye lava sheki e. hati mufa obu vi emele kama kajoro e. chiri msilamu alia chukodo pipo pao wakati mwagude mwe chukodo mwagude mwe chukodo katibalinakumuyiwa ate banamukola kiri enanyini <laughs> akaana akekyekyo balina oyiwa muyiwe kati people power pirawo abadduse mu dipitambalanti hmm. baali tebamanyi why nti ateyo mafu ya fellowship yekoze lisiti eyayo eyaba mp benafuga naye mbagamba nti lubatawanira bwerere mm. bwosoma sayikolojo obwongo bw'omuntu omuntu tujja kumufuga nti gwogenda olowooza kiruba yagenda okuleeta balevi patrick mwana wasa amusikire yali tabaze bamulimba nti mwana wasa agenda kufa mumyaka ebiri mm. bwafa gwemuteekeko vaisi ye mwana wasa kyeyakola yaddira enguzi n'agirwanyisa nalaga n'abantu container zandawe ya bbiri ezakiruba mm. abantu bakuba mu ngalo n'asiba abantu okukakana ng'afunye eddagala nga president yawangala emyaka musanvu mm. naye ono yali kyabalagondoza bayetula teyetula na banne tiwadde weddo mm. dos santos atudde mm. besi yewaayo gwe yaleeta besi yewaayo gwe yaleeta mm. E, naye era kyamufiirira kakati gwe tojja kulowooza nti ojja kuddira abantu obatwale E, egundi e, nti ejja kuddya ababaka ba palamenti hmm. obatwale obafuge tojja kubafuga bamera you cannot control a person a person needs hmm. a, eh, a respect gye mutalina muli bajozi bayitirivu nnyo a person needs respect a person needs freedom bulagirwa hmm. yes uganda's case it is up to the population to decide how succession will happen but we cannot allow the growth of power and influence of the mafia gang who have already positioned themselves to grab the power if um, we if we risk this number one <clears throat> We should expect a headless revolution whose consequences are dire. Headless because it will lead to an unknown, it will lead, it will be led by little known individuals, or the army will intervene and throw the gang into a heap of political rubbish. Ladies and gentlemen, let's prepare for a bloody succession, a bloody M7 succession. Um, doctors call it a cesarean birth when normal channels fail. kati wembadde njagala ndabyewo wano nkomyewo nti omukazi eh. okusindika omwana ogwa bulijjo bwe kugaana eh. abasawo basala musale kubanga omwana ateeka okufaamu temusobola kugamba nti mujja kulya buli kamu omwana ateeka okuzaalibwa kujooga buli abakozi nammwe n'agenda nga abakaaba mm. no temusobola kuwangula mm. nemusukulawano nemusukulawano nemusukulawano nemusukulawano nemusukulawano nemulumba neba tenants nemulumba namayumba nkubuli mm. nti nga nabakukubidde nga bapulaninga okusuula hamu mm. nabagagga balawewunyu mm. nemunalago nti fututo bajja kakati okiraba etteeka lyemwanyi olimanyi nti lijja kuleeta crisis etteeka lyemwanyi ligenda kuleeta crisis nogamba nti nagenda okulima omusiri gwemwanyi mm. bamala kujja bakugule bakebero bemwanyi zibalawo mm. nogamba nti gwe okulagajjalira omusiri gwe bakusiba emyaka mukaaga munaana waliwo mm. nga waliwo nalemere okutwala omwana we muddwaliro mm. nogamba nti babawandiike kubanga oyo nandira amafaabi ayagala okufuula abagisu abapakasibe naye sempija mm. ate sempija basoose nebamukuba nebamulangira obuyana nabafukamirira mm. sijja kusirika sempi jeteka nalichusiza mm. chigambo cho kuchange chigambo cho kuchange chigambo cho kuchange mm. abantu bategerebo mbalide mwengo mm. nti how can you control farmer mm. oba quality quality gwe kanu zigula ono zimufeko ozigula lwampaka sempi ja ngaba bayisiza bubinyo abantu abadde wanensibye basamu hti bwa sempi ja oletu tiki ntwe chifanana chityo nabadde nyingidde kadaga tebaga nti neddayo eba gundi ya gavumenti aginako gundi abaleka bano nebakunama sempi jjajja gwe babadde bavunana okubba obuyana kakati ate aze naabakolera kuba bo baali madde mwanyi baalima emwanyi nyingi bagala abantu babuge babafuule basrebakubaanti bamukuba sempi gye bamukuba nebamukuba nebamukuba nebamuleeta ne motion mu palamenti nafukamira abasse bonzikiriza ekyewange tekijja kubeerayo tebalindabangako nga mbafukamiridde when it reaches a time to kneel before them mm. iruhanga myself mm. tekiriberayoobujozi nabuberamu emyaka kuminmwenda bamubuuse empapula yajeyozabwa kansala lc3 ekiwandiko kyamabirizikimpekowhat is, what is mm. not a wound mm. you can start with a counselor naye ekikulwabagamba open up mm. mbagambazembagamba however much you defend it mm. time has come for bobby wine to leave this political scene mm. chakoze akikoze eki akikoze mm. when he fights with these people the owners of the party mm. is going to be so, nope, is not nababuuza ah. hmm. nti ekibiina ekyo okukiringisiringaku sipiidi eyo lwakojo lwakojo akolerani mm. wako jirali chisi jamu ati teka ligamba hey. e teka liya hey. political parties hey. uh, uh, ligamba hey. ndi buonage nangu hey. kwa zhb ina hey. buvunainzi wabu okubuli electoral commission ya mazima gona hey. kakata vende yiba gamba ndi tuwaba tuwaba hey. tuwaba hey. kubida yu hey. sisi biyabu limba ati chen kubuli la kubaba kufuna mazima gona baba kubida yu batia hb ina chikutegeza hb ina si chawe hb ina si chawe hmm. bobi waini ya kirizisi yeye kanda bagamba tibuolamu umusajja afunye sizomu sisi tolubuto bwafunyisa muwala wetoyomba olaba afunyisa oli gwebakeera okusomesa obutabaana basajja mm. atowobwaini si yasoose okukubwa sheya yakubwa dda seya yajja entebe eggulo limu lwe yali ajja mm. simuwogerere ne sebaana bagenda omwaniza n'atajja mm. era babakuba nga bali ntebe balindiridde enkeera simwogerere naga nti seba abantu bwebewandekera baabo mm. bakuuma sebagala yatuuka entebe saawa satu mm. yatuuka wakitaawo esaawa nyeezi ekiro mm. pulezidenti yali alagana bweru bayisiganyiza kisubi nga pulezidenti bonga nti linyenyenyi naganja kuyita ku ttaka sibagala nalaba abantu basatu abamuvaako emabega kati ayingira kabuyonjo eddako atyaatyasonko mukwano gwange namulanda akutumidde agambe nti nze tamale muneebalize amanye ebintu bingi omukukunavu muwulidde um, omukukunavu tumuwulidde abambudde um, naye atunonyeze ku magezi agawona bamafiya abo nze lona ndimuwonge ah, ah, kutegeera mutegeere what is at play mm. the genesis of gund mm. nti omusango gyeguli mu kkooti mm. n'omulamuzi yaalivuddeyo naye kati mm. bamutiisa okay. nti omulamuzi yabagamba mm. temusobola genda ku settling out mwika mm. mm. bali abasajja ba looya basekiboneka okay. ne bamugamba nti eyo kyaki si yaffe okay. Uh, jagenda i have really confirmed that mirundi mulamu nnyo olw'ebigambo byayogera nze mwebaza musayi gwa museveni uh, james musayi gwa museveni agamba tamale i do not support land grabbing in uganda uh, I do not support land grabbing in Uganda um, uh, in Uganda and the demolishing of the St. Peter's Church in Endeavor but over 97% of the traditional churches and mosques are on land that was wrongly acquired myself I am a victim of the Catholic Church in Diantonde oh, you were to Uganda ah, toyaba uh -huh. wali wala ni president na baba yambi chitabu e. yafa mm. nga eh, mkazuwe mugumba mm. na mkazuwe dami, eh, dami ntayina bani takari wa dekerezia mm. kati nali yagaa nti nze property nagisangawo mm. nakuuma bintu byekereziya the children are landless hmm. nabo bajibasabe president abawe hmm. mukifo kya kusasula bano abamagandula omutali yesu hmm. abamagandula abavivi bebyenyanja abasiba vivi ba myoyo bano dini abasinga obungi kakati abamagandula abali mu kanisa enene kerezi enene abo bavivi ba bavumi ba byenyanja eh, naye tuyina abavivi bebyenyanja bangi mu makanisa ne makete gani amanene gani the law is murderous very crafty and intimidating harriet okecha ah, and where is the law no there is no law here. Mm. bagenda tebabakolaki ate ababadde babalogera nti kabaka akomewo ate bebatandika okutunda ettaka oyo gundi eyali eyali katikkiro hmm. yali musajja mugagga naye kati mugagga ekyamukubya ekinanka niekyo kyali ki neddo welusimba ekyali kibyabantu nga tabasasudde kyali kiki hmm. kakati the issue is not land ownership the issue is that these people sold the land including the church hmm. what mm. they are doing now is to, to, to do what hoodwink museveni to pay them money to get it twice era president nga bwali ajja bawa sente ekyakiwafe ne badizayina eddewo nga bwebadde agenda egisasulira abamagandula mujabala babamagandula bamutaswala nga bagenza eh, entebemujakulaba abamagandula bamutaswala nga bagenza entebe ate kwetegereza ki the court kati mukitegeere nti banak eh, kati eh. tubaddenga tulaba nti kati yegenda okudda mu kifo kya fdc ah, ah. okuvuganya ah, nra kakati fdc bagenda kukulungwa ekibawonyeza eh, hmm. hmm. mu mutuli abasajja bano you must understand that these people the mafia fellowship mm. controls the political landscape why if they had done ekikutegeeza eh, nti ekibiina bakiyinamu interest hmm. nti kakati there is a situation tebanalonda bwa pulezidenti Mm. tebaganyiza bobi wine kulondebwa kubwa pulezidenti mm. bamukoledde epazo mm. if you want to solve a problem create a contradiction the contradiction now is mwenda has entered mm. agenze ayagala besimbyewo kubwa pulezidenti which bobi wine cannot and bobi wine is facing a campaign emumalisinga mm. kakati nze bwembeera awo ng'ekigodo kigudde mu piraawo ntema butemi nga ndi sheeke manya bibi wetu so abantu abali mu kintu kya bobi wine abadde bamanyi nti bagoberera bobi wine kwasa kyagulanyikeebereddemu onoesubirbategeere oh nti bulijjo batudde ku gundi ku mugongo gwa nvuu abantu balisonyiwa bobi wine ate balisonyiwa ki bobi wine yaleeta ekintu kyeyayitaani ewofu waliyo omukazi gabamwita sefolosi sefolosi abagaa nti ngenda genda muggulu nebajja nebatuulawo agafuuka ageekyejo gajjanga waggulu kumabaati negafuka omusulo bano nebaga nti mazzi gamukisa polisi ya kadisi ya gende wa, sila na mubuto wange na ino bimi ya kese tobena e moto kazaite wafu ya kadisi gende wa sefolosa na ye sefolosa wamu imba munuru imba ndi sefolosa musango ya gusinga ya badda mwichi munti ya nikuwe na ita ndi ya mfaji angu mm. bubu eni ya kuitawo bana bada bagu mbamu eh, chimbieko ya kuitawo bana nini chibida bazi wa chituwale katu gufuganya na bugufuganya ni muenda abo baseguna kati ate bagenda kudduka ewa mawo mawo galawo mawo galawo mawo galawo mawo galawo bagalireyo kati abatabala abo ababala nti wano tudduka tudduka nga babagalireyo banambuzi galawo mawo galawo kino kikiyise mawo banyina nyini kyo batudde kakati manyi kigenda okudirira bano kutema ate ziri mara chikuna ate kati oyina okukiriza ate kwa musanyufu <laughs> kubanga kati kugamba nti mawo galawo eh, eh, mawo galawo mm. mawo galawo galawo <laughs> kakati ogere eh, kino okyogera ku kyawa people power no okyogera ku kyawa no mbabuli ya political dynamics oba it's, it's also nkubolire uh, i've not got the time to talk to Bobby Wine neeze bana abasajja nga bwe mbamanyi mm. nti bwe bakweyambula imagine omukazi akyenji baati bamweyambudde president we are defending a change walaba kwa popular la new vision inga luga anti museveni defend is a change olaba kusude mumukbe kana kusicho kwa bukide kano tulikuwaza ni muguru a, a change bali mumukbe mumuano ni mumuano haba kwa demi haka kuminena kati mumukba kunyono ona nituwechi na hiki nituma junu jechi nyenya baajijia wa di imasi duso nechisoma mubakomunist mm. abakomunist baine nkola nga baina kubaita no person kakati bwoba wabakolerako bakuba ngaobavuddeko bakuba okwogolesa obanga bakutadde nayemwe yali akiyina e kenya bajonjo ba buli muntu yena afuna abayayi be nebaba nosirikira ddala kati nze enkola yabwe gyemmanyi bobi wayene bino byona mabirizi gwakoleramumanyi atutte ebbaluwa atutte ki Ah, agenze eh. lwaki bobi wine atalina buyigirize yasigala mu palamenti batamugjayo bamutereka kati alina kuvaayo ojja nokulabaokulaba ah, ah, n'ebifaananyi kubanga omuntu abuuza naga nti mabirizi bulijjali eh. atamanyanga nti bobi eh. naye mabirizi oyo abamukozesa bebasa nzikyembeebuunya omukyala nga omuyambozeza naye abasajja abo bobogera kulaba kibafuna bebakozesa nibaga nti omuganda yaga nti omuwabutw ayina emmere yetabula gwatta theumiliateyougobak because bakuteekamu omutima ogulowooza nti cannot survive without them hmm. kakati obobi wayini teyeteekera kumukuba mumalawo abafunyemu kyakoze akikoze era you call a press conference you say kati nga kino kyebapasuinga ntitalina buyigirize hmm. mwogendera nekyo mwogenderamunonyeanti bwebafakite kubanga kati ekyo bwekinagwawo enyanzi bamugjayo era nabadde gonde nawandika akatabo kubigirimaana nga hmm. basibye kazinda nibaga nti kazinda ono bamubabazi bwe baali bamukozesa okuba bigirimaana nga balina mu lusa lwa fasireti hmm. era pulezidenti yakoze kitufu bakoze kitufu purocesi omwejjayo noona kitadda kitatta bamusiba lwa two ten bano tumukunde n'oyo gundi n'oyo mwenda nga be balina kampuni ya gundi hmm. safe border kati basibira abantu bangi obwereere nze bannemu kubanza omutima ogwange tosigaza mwana waka n'enkoko tetakulawo hmm. ah, ah, ah. kakati bobi wine aconsidinge eh. mukifo kyogenda mu malisi bwe bamukuba kino kuba bamwetegekeranti nti gundi ono gundi tolaba bwe bali kubanyuma red paper linyanzi ndi nyanzi tuteeka ono bobi waini nyanzi stera nyanzi obinteekamu otya ebyo kuba nze mmanyi ti the strongest weapon emafia has on you is scandal e damaging scandal mm. eh, ate babalina we bakkomya ne bagyogera nabaga nti oyo tumukunde is very dangerous ayinza okuba abaka bapalamenti wanaabamalawo kubanga sooka webuze nti nze nalina tumukunde mu bbiri gumu ngaayagala bwa pulezidenti tumukunde emyaka ebiri gyamaze nga minisita wa security eddame kiki gyakoze Eh, eh, neddete ku bantu hmm. ayinza okubalaga nemala okwewandiisa mwenna ba najjayo obuyigirize bwamu najjayo kino najjayo kino n'ababitenta emyaka ebiri yagimanya nti ajja kugendabalina eh, gurawundi nti boba obakolera tebakusasula bulungi no abantu bano abasamize abasinga obungi bafa miserable kakati mafia operate bwetyo nti hmm. mm. ogikolera you enjoy benefits naye bwekuba ekubira ddala bobi wine tayina media to counter back mm. if we realize kubanga fwetwogera naye yakimanyi mm. nti lwaki gundi yewaana lwaki sitera nyanzi yewaana hmm. kitegeeza nti balina gye bagendako ku musawo omuganda e, e, e, ngera baganda hmm. bagamba nti ewali omuka gwogeza olugero hmm. olugamba nti alina obutwa tabulagwawa hmm. kati babobi kakati tegenda nembeebuunya nti abasajja hmm. ekibakwanyisa bad bulaka kiki ngaabogera yagamba jo bwemutampa sente zangeyabaclient wulira wano waliwo agambye kati mugendereyo ono mnagomba ono mnagomba ganchagula nye wabwe ne waffe gomba 1 eh. km separate sas eh. so i grew up ngabangamba ndi bobo ino yo mumuli yakwa bidongo mchibuga yagana okusoma naduka na agendeyo eh. his father and my father were friends era tata wabwe ye tuba no kutuba ah kakati ndoza batandisa abantu ali kugolide ye kulira ye kulaba gamaka chamubera ngi kwenye agana okusoma yena dukira mchibuga na ndi kugambi mm. ndi ask two things omu aleta obuzibu atuleta obuzibu mugwayogerwako akaliko aleta obuzibu nanyini miso yabifuna bulamba hmm. ebitali nanyini miso yafuna biramba yanamutegera bwana ate yazimba ebyuma bye yo bwana ate ye bwana ate ye bwana ate ye anategera bwadiringa nabantu bwadiringa nabantu eh, eh nanyini miso yafuna eh, biramba <laughs> nanyini miso yoyi kati yali ye kati ategedde ndi abantu bebatu lawansi ne bakola people power bakyuse bakyuse za hmm. atulisa tuli muna kikanga ko tuli muna kikanga ko tuli muna kikanga ko tuli muna kikanga ko tuli muna kikanga ko tuli muna kikanga ko tuli muna kikanga ko tuli muna kikanga ko omuntu amala kutwereza enkya olwaleero ne mugamba omumiraagamba ina musanvu nyongedde okukakasa olwa bobi wine asobola okukandamiza gundi uh, ronald mayinja n'akakandamiza gundi eh, oyo n'amukkiriza nayingire mu kibiina ah, eh, oh, kati ekyo kikulagira ddala nti bantu babwe kintu ekintu kyaa mwenda ayingire mu kibiina nolwekyo abantu tubategedde nnyo era hmm. muzukulu wange olutegedde mutegedde ate kankubuule nanga nzigyeyo ekintu hmm. okimanyi nti ate mayinja yayina obuyigirize emayinja eh, yina obuyigirize tebayinza kukijja ku bobi waine bakiwa mayinja nga mayiye eno gyabadde gyabadde abadde mu lusirika bano abasajja babaensi ah, e- gyetulimu enfaananakakati gwe kyova olaba mm. nti nze buli bobi weni lwabadde ankubira essimu netwogera nga njogera ndyankubi eh, naye kakati kitegeere singa nange nayogeranga ne bobi wine nti ekiri eno ekiri eno kozi ne bobi wine naye ayimiridde kuki nakyo kyabwe kikono kyabwe katende joseph ndieno luga sango gwe mm, ndi bulungi sebo naye omukuku navumwebaza mm. kubaka kati olwaleero atukoze kinene nnyo okubeera nga atuzibula amaaso omuntu obeerawo neweetegereza nogamba yitayirwaki ekintu kino kiri bw ekiti naye mukunavu wavayo gwato nakutangaaza kituuka abasajja balina ekintu kyabwe kyebategeka mbeere bulungi mbumbakanga mbunkanga abantu tebalina ekibatayize it is better to understand a doctor will tell you this is a, a, a heart surgery yasawa ya mmeka babala kubanga nti abantu bamwe bakkiririza nze wenjagalira alowoleza atalowoleza mu shortterm strategies the churches have destroyed themselves titiryanvumye kwa chacha agamba nabo baziwumula for the first time mengo tali mu politics bamuwumula bababa ne babawumula people like sebagala inconsequential babagezesezza ne babage so hmm. nabaga nti omukulembeze analwa mu buyinza museveni will sit down and choose the successor omukulembeze anoola mu buyinza akozesa abantu bonna be mwali mubalamu amagezi n'ababalaga ntemuli omukulembeze anoola mu buyinza aleeta ensonga gwe nogikolerako sotam strategy federo federo kati betegamya agenda okwesimbawo ayogeddeko ku kigambo kya federo nambozi yajja nembw enjizi nga zize kuyiga federo ayogedde ku kigambo federo mu palamenti because this is short term tezikola azeeyo nembwazi embwazi ezasooka okudduka nezirako ewakagimu kakati nga zebe nti wali federo so omukulembeze anwala mu buyinza kyovala abaganda bakugamba nti kitagenda azaala bagenzi ife parent libuzironga ibarezizon children kati abagezi bonna museveni beyasangawo baweddewo kakati nabo abayimbi babadde balesa akajanja nabo kakati nabo bali diffused nabo babisi ekitegeeza the situation will settle down hello tuyintere ki kyoli gyoli gyendiyesmutamba tuyinza okukola ki eh, tuyinza okola boboyini nga tajja empapula zabwa purezidenti eh, eh. hmm. anti yetamanyi santifikale hmm. bwategeera nti abasajja abo bavuddeyo bamukube osigazaako kimu aligo yagenda nayawakana ne mukazi we abantu bonna ne beebuuza aligo ekimuwakanyiza nga tetutuladde tebalina sikando omukazi yadivorce why bagenda ekizula nga aligo ayina omukazi omukazi amulumiriza omwana kati nga yomukazi tayagala kubeera mu sikando yaki hmm. yabano tukita preemptive okijjayo ojjayo nti bano yabategeera yinza okubanga bobi wine abajja okukolagana nabo ngaera bebadde bakolagana ne dp hmm. naye bobi wine abawunyi nga bukyali omusajja tte abakazi bawasiza bwomuwonera kumbaga oba omuwonyi ye mawo tebayinza kgendayo mawo bamusanga nga wamputu nero mundi alinga nze obwenkoleramu ebyo sikukuba omutayimbonkwasizawo omutwe obujozi jozi toyogedde kale chairman muyingo nkutumidde webale kuba nti kumukulu kwoli nange ontumidde eh, chairman matia muyingo eh, nkola musizza webale kuba nti kumukulu kwoliamuyingo bana abeducation mbasasira bamwita jjo musitatehousebananyini buyinza abafeloship ne bagamba mm, kati wuyo agensi tamanyi nabiri mu ministry munaffe banonyere buyinza oferoshi sebo ani ono godfrey mukono yes godfrey mukono kama emirundi aleke aleke mpeja akole alekani akole bobo wainamuleke kukukuzaziza is not liked by uh, uh false believers hey. kakati gori olina bya honesty hey. abakiriza abalimba hey. tebayinza kuma ate bamalako nange tebayinza kuma ndi kakati ekanisa gwe mm. nja kuletera empapula mm. ezikulaga e, judge mm. judgment mm. tebasi kiboneka tebagaana bagamba ekanisa si yaabwe si yakyaki enamirembe hmm. era abenamirembe tibalina ekyebagirinaku hmm. oba emenyebwa oba tebenyebwa abenamirembe hmm. kakati bekwese alaga pulezidenti obusungu obwekitala abumalira kubano Eh, kyeyonesa ennyo nja eh, kuweereza ensonga eri mu magandu ngaagatakyali mu yesu eyalama eyalama noyita amala emirundi akwebaziza mu luteeso naga nti epalisa nze naakanula amasomero asatu ku kanisa eh. nakanula amasomero asatu okugava okuva mu kanisa ekyokubiri mwenda okuwandiisa nuupu ekyo nakyo eyalama noyi kwegamba nti olina ekyomulaze tunamalako nebino tamala is very right 100 me i didn't blame dodo uh, but my question is who sold that place because maybe eh, they told him uh agambye ate because maybe they told him message ate nembulako they told him that we are selling hey. um we are selling here hey. we go and buy a big place ah, inside lubega teyagula muzikitiwilliam swit lubega teyagugula kubanga era olwo bamuguza kakati nono baba bamuguza ekitundu omuli ekkanisa nga bananyiniyo Hmm? ekanisa eh, bagiwaddeyo nti si yaabwe bagikonewo hmm. kakati onenyaani hmm. naye akasajja kabukedde kayinsaitinga oh. bantu ngaakabolekera dodo ate dodo ajabba wa ssente nayironno dodo they don't want to see him bamanyintinjakuwa nti abegandula uh, omutali yesu tebasobola kumpangula oh, okay chairman we majiji nkulamusize balikwera ku mkutu um, uh, uh hassan uh, sibeg pardon senta musewanda jaweza mesiji nagamba nti hassan kavuma naye aleme kubeera wa fitina nyingi ye yasulanga bwayise nga yesimbyewo enyimbwa <laughs> lwaki avunananze abeere maganjo nga nesimbyewo erubaga <laughs> buganda okay uh, munaleka badoriniabaveeri nebaabakamba nti osobola okuzimbamyezi mukaaganaye eh. eh. e eh. e nze ono gwenkuba ono gwenkuba si kansala ono gwenkuba ayagala bwa meeya naye yavudde we napangisa akayumba akayumba akasulamu enkoko nembizi hmm, kikulagira ddala nti kyanoonya kinene nnyo oyo abantu bamuwa eh. kwega omuntu bwakulaga ennyo hmm. nti ali even wering n'okufukamira hmm. baseba ne banyabo banange mumpaakalu temumuwa that one is why why is it that it is life and death mm. who has come to serve okay chichi uh, good morning ambassador today i am disagreeing with mr tamale mirundi as he did with msaija mukulu when he starts fighting people power faba people power nga tumuvaako hey. this wave has come hey. to wash away our tears hey. we should refrain hey. from any diversionsbabadde ah, bambaamwerishikiteeka eh? babadde mubadde nga nti ntindinbadde Eh, nti buli akameyiro watamuteringi yu eh. it will not take a time ate mbagazaki nze sikolya ku mobu eh. the issue is sinze mbagambye nze amujust mbalaga gundi ya muremite hmm. gyemulimu hmm. nti wat ayino nakatambi kengendo kuba hmm. omusajja aga nti ekibiina kyabwe mm. beba kitandika ne mukijjamu so sibanenya mu ekyo tu ne mujja kukikomera tamayi bimu omusajja zaga mbi njagala kuvuganya bubi wine nemujja ku kyokusatu malicious propaganda eri ku bobi wine nze mugamba nga mugwano gwange ti bobi wine tojjangako mu byabufuzi bano okumala okukuba bakwonoone n'ebidongo byo bife hmm. akutta ekibiina kyabwe n'okolaki itisapu to bobi wine hmm. obakkiriza banyazi bamuvume hmm. kuba kati bandi ey'okumuvuma yeekozeeki ezze bano batyo balina maanyi gatta bantu tekalosasasira ekiyu naye bakukuba kati nga nze bwe bambuzaako emirembe Hmm. ne bagenda maledio ne bagenda ruddawa mm. ne bakubana nalima serinya tegere hey. ndi ndi nestera nyanza ina hey. mkwama hey. kwa yali nyo sera sera nyanzi hey. kitegeza bali ko bonna hmm, atenga serinya atenga sera nyanza omulaba bade semulete atenga serinya inzo kubanga wagira sera hey. olo kumuvumira kumusebuka kadeje chitaba abantu pepa bagamba mm. si sera nyanzi ruwa hando bobi waini mm. hey. kakati ya bobi waini amanyi ntitwasika na wanestera nyanzi amanyi kugamba mm. mm. nti gwe kyoba okola towoza nabasajja bano resign ekibiina mutule wansi odale bobi wine akiweeyo ekibiina kitambule naye okudya bobi wine mumukuba emiggo yona ayagala bobi wine alemereko bamudamaging nthat's not my gund nze nkugamba okoze ekyosobola bwoba purezidenti obadde ogenda bufuna kati bano abamulebeeta bamulebeeta abagala omwogera this is how things are done mm. nti be gundi haji sebagala bwe yali agenda ku mudaala gwa kitaawe e nakasera mu myaka gyataano teyamanya nti wanudde alifuna obululu abamwagala okwesimbawo hmm. eh, bwe yesimbye bamuwuluzizaaki hmm. buyigirize agenze okudda ngaate political landscape yakyuka hmm. ebintu mm. e, byennyini bafiye kuleetera ekintu at the time when you need it mm. nga oyina kyogenda okufuna mm. ne bakukuba so bobi waini bamwetolodde nebamutuse bamutuyes kati isapu tubumu abe people power to decide mm. my argument is mm. nti waliwo abaagala okuyitya mu people power irrespective mm. of who started okay. it or not for the future of bobi wine is a younger man tabeera mu kavuyo kano kakumukubabisi akoze kyasobokabyabwe erefakatenekyakambabuulire eh. mm. tewali ayagala bibiina wano nga nze mm. lwaki mm. nti singa abasajja bano baali bayina bagundi ababagambako inanoganizimana mm. tebaali tujozebwe batyo kyobola mm. mugisa muntu gwe batya nti ye tayagala babya jabasiba tafuna publicitynaye nga interview gyeyakoze mu monitor is the best talina kwafuma tainako haa uh, ah, uopinioni ye oh, yeah. that's the best good opposition candidate nisaji wakenda sema kwa ziku soka watu watenu mkukuna kutamani miluni njaka nukweba za uweba likubela nango nako nolwale tuja kundingana kuhu eba liwa yi ya kati eh? kubachi yi yi za eh, kati kusifu manuvali